assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak men sizlarga oldin va'da berganimdek va gruppalarda o'zimga yozdi lichkamga yozdi youtubega ozgina nomerimni chiqarib qo'ygandim lichkalarga yozdi sertifikat ololmayapman yoki qanday ro'yxatdan o'tadi shu savollar ko'p bo'ldi shu savollar javobi berishim uchun sizlarga yana boshqatdan o'zbek kodersdan qanday ro'yxatdan o'tish va sertifikat qanday olishni ko'rsatib o'taman qisqa muddat ichida buni balkim mendan ham qulayroq oladigan yo'llari borda o'zim bilgan yo'lni sizlarga tushuntirishga harakat qilaman men hozir tushuntirmoqchi bo'lganim oldin kirib oling o'zbek koders nuqta uz sayt ssilkasini bilmaganlarga описанияda qoldiraman <coughs> demak ro'yxatdan o'tish qilamiz biz ro'yxatdan o'tishda shunday ish qilamizki bizda hozir e, to'g'risi gap bu o'zbek kodeks ozgina mukammalroq bo'lmagan sababi haqiqiy original pochta bilan ham o'tmas pochtasiz ham o'tsa bo'ladi nima demoqchiman pochta asosi mayli pochta menimcha pochta hisobga olinmayapti mayli yosh oralig'i va ism familiyangiz maktabingiz tuman va viloyat o'sha qishloq bo'lsa qishloq shu hisobga olinyapti xolos pochta tiklash uchun kerak bu foydalanadi xolos shuning uchun sizlarga qisqa ozgina vaqt ichida qanaqa ro'yxatdan o'tish va sirtga toshish tushuntiraman ho'p ketdi boshladik unda men hop <coughs> hozir pauza qilib turaman o'zimga kerakli bitta o'quvchini ismini yozib olaman keyin pauzani qo'yib yuboraman mana men o'zimni sinfimda deylik bitta o'quvchini sinf familiyasini yozdim maktab o'quvchisini pochtani endi men sizlarga aytdim pochtani ixtiyoriy tanlashinglar mumkin men deylik mana sarvinoz sarvinoz abdulazizova o'ttiz uch maktab nomini yozaman gmail nuqta com xuddi men shuni men parol sifatida ham foydalanishim mumkin ho'p buni endi excelga o'tib olishim kerak sababi o'zbek kodi nasi ro'yxatda o'tkazayotganim kerak bo'ladi Xo'p, parolimiz ham xuddi shu bo'ladi. Login. Login. Parol. Sarg'amaslik uchun. Sizlar ham albatta buni <coughs> so'ralgan rayonlarga berasizlar albatta buni. Shuning uchun tayyor Excel variant qilsalar yaxshi bo'ladi. Parolimni o'sha aytgan parolni tashladim. Mana mana shu tepadagi parol nusxasini tashab qo'ydim o'zim. Sizlar ixtiyoriy parol qo'yishingiz mumkin. Bu yerga Hop. Gözyeteneği tut sıfır. Hop. Cizi ayol. Yosh aralig'i 13-17 yosh oralig'ida bo'ladi. Viloyati Namangan viloyati shahar Qo'rg'on tumani maktabdan olyapmiz. Boshqa tashkilotlar bo'lsa, ular ham olishi mumkin. Hop, endi baydan tanlayapman 33-maktab. Ro'yxatdan 3 bosdim. Biroz kutaman, ozgina sal sekinroq bo'ladi bu yerda. Ungacha ro'yxatdan o'tonchi menimcha ro'yxatdan o'tdi. Rahmat, ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdi. Endi siz o'zingizni shaxsiy hisobingizga kiritishingiz mumkin bo'ldi. Endi kirish ismiga bosamiz biroz internetimiz sekin men olgan parolimga ham o'sha parol tashladim kapchani kiritamiz taqdim etish mana sabini hozir profilga kirib sarhani bosib qo'yaman mana bizda quyidagicha o'yin hosil bo'ldi kimdirlardadir udacity chiqmay qolishi mumkin ishlamay qolishi mumkin ya'ni hammada menda aynan meni bu narsa bo'lmagan lekin kimdirlar shu masalada skrinshot qilib tashladi bo'lmasa sizlar o'zinglar mana ro'yxatdan ro'yxatga olish qismidan foydalanishinglar mumkin men hamma androidda veb e, sayt faoliyatini men androiddan boshladim ro'yxatga olishni bosyapman xohlasalarning resetini o'zidan ko'rasizlar ikkalasi ham bir xil joyga kiradi buni tanlayapmiz men e, bu yerga ham oddiy shunchaki e, login par bilan foydalanishimiz kerak hop sarvinoz abdulazizov to'g'ri yozilishimizdan pochta yozdim endi paroliga biroz o'zgartirish qilib qo'yamiz mana buni oldiga biz misol bir raqam qo'yib qo'yamiz endi e, excel variantimizga o'tyapmizda buni yana udctga ham mana parol loginni qo'ydim endi paroliga buni parolni kopiya olib qo'yib qo'yamiz endi biz tayyor sing upni bosamiz hop сохранить linkni bosing deyapti bog'lab qo'yish deyapti so'rayapti bu yerda mana bizda muvaffaqiyatli bog'langani haqida xabar berdi biz endi buni foydalanamiz mana go disk degani tanlaymiz загрузка bo'lyapti biz <coughs> o'ynamiz ko'rdik mana udctimiz o'zgarib qoldi qaysi bo'limga kirishimizdan qat'iy nazar hammasi shu udctga bog'lanadi chalg'imasliklar kerak men hozir ro'yxatga olishni bossam загрузка bo'ladi mana muvaffaqiyatli o'tdingiz bo'ldi yopish mana sinfxonaga kirish bo'ldi endi bir marta ro'yxatdan o'tasiz xolos ro'yxatdan o'tgan bir marta o'tasiz bitta o'quvchi uchun yo'qolsa bitta shaxs o'qituvchi o'zingiz uchun ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz bo'ldi hammasidan foydalanib ketaverasizlar ro'yxatga bunga alohida ro'yxatdan o'tish bunga alohida ro'yxatdan o'tish bo'lmaydi sinfxonaga kirdim alohida ochildi bizni internetimizga ko'z tegmasin hop sozlamalarga kirib sizlar tilni o'zgartirib olishinglar mumkin ya'ni mana sozlamalar bosyapman menda avtomatik qandaydir o'zbek tili chiqib qoldi mana til sozlash yo'qolsa ingliz tilida bo'lsa language degan yozuv chiqadi shuni tanlab turib tilni mana kerakli til tanlab olishinglar mana o'zbek tili turibdi saqlashni bosib chiqib ketasizlar saqlashni bosaman saqlash загрузка bo'lmoqda endi oldindan aytib qo'yay qandaydir holatda bu ba'zi sertifikat olib bo'lmayapti bu nima bo'lganda bu tilni o'zgartirib olgan joyimizda ham bo'lishi mumkin bo'lyapti men o'zbek ingliz tilida o'zimni tilini olsam sertifikat beryapti gohida bermay qolsa o'zbek tilida qilib olib bajarayotganimda bermay qolyapti menimcha bo'ldi hop <coughs> bo'ldi endi davom etishni bosaman aslida sizlar o'qib o'rganib olsalaring yaxshi lekin sizlarga qanaydir sertifikat tezroq olish imkoniyatini tushuntiryapman xolos lekin o'qib olsalaring yaxshi hop dars muqaddimasi men mana birinchi bosqich dars muqaddimasidan boshlandi mana birinchi bosqich birinchi bosqich birinchi bosqich sertifikatni olishni bosh mana shu gacha har bitta darsga kirib chiqishimiz kerak ko'pchilik shunday qiladi har bitta bosqichga kirib chiqish kirib chiqish kerak deyiladi xudo xohlasa buni yana ham tezlashtirilgan usulda ko'rib chiqamiz ya'ni boshlash muqaddima keyingisi qanday bo'ldi alo zo'r albatta jo'natishni bosamiz va biz endi hop endi birinchi e, birinchi bosqich ilova interfaol qilish deyapmiz biz shuni bosib qo'ya qolamiz ha bittacha kirib chiqmaylikchi hop birinchi darsni boshladik solare ball is here Ama dur yapacağız. klaviaturaga o'tish ko'rsatmalar boshlash <coughs> ungacha men laboratoriyani ochib turaman birinchi laboratoriyani men shu narsani mana olib olyapman menda o'n ikki minut vaqt bo'lyapti o'n uch minutga qarab ketyapti men tushuntirganim uchun aslida men olmoqchi bo'lsam besh minut vaqt sarflayman sarflasam biroz kutib turasiz shu oq ekran bo'lganda internetimizga bog'liq hop bizda dastur kodi chiqdi buni ctrl a bilan blokka olamizda kontrol v bilan olganlar oldingi olgan nusxamizni tashlayman shu kod chiqishi ham tez kod chiqdi kuting kutish yaxshi kutamiz mana tasdiqlandi mana buni bosamiz navbat bilan 3 oxirgi yulduzchani bosib qo'yamiz yakunlandi tugadi endi buni sinfxonaga kirib olaylik xudo xohlasa sertifikat birinchisi olamiz <coughs> mana загрузкamiz biz internetimiz tezligi uchun meni kontrolim tezligi bardosh bermayapti shekilli Şimdi şunu alıp koyma. Hop, tamam geçti bastım. ilova yaratildi sertifikat olishga o'tamiz birinchi bosqich sertifikatini sertifikat boshlash ishtirokchi sertifikatini oldik bu sizning hozir oy uzr uzr <coughs> hop ana bizga chiqdi endi men tushuntiraman sizlarga mana boshqatdan oyna ochib olay bu o'tib tursin buni yuklashga berib qo'yay mana ko'ryapsizlar men boshida sal shoshilib ketganligim uchun ozgina xatoli bo'ldi har bitta darsga belgilab chiqish shart emas muqaddimani bosib qo'ying bosgingiz kelsa belgilab qo'ying menga o'sha agar agar unda ham bo'lmaydigan bo'lsa shunday сразу e, interfaol e, o'sha laboratoriya bajariladigan bo'lim shuni o'tinglar laboratoriya shuni bajaring bo'ldi keyingisi sertifikat olib ketaverasiz tushuntiramanmi har bitta darslikda kirib chiqish shart emas agar siz bu sohani o'qib bo'lgan bo'lsangiz mana ko'rdingiz buni sertifikatimiz abdulaziz sarnozga mana men hozir sizlarga tushuntirishim bo'yicha o'n olti minut vaqt ketyapti bitta sertifikatni olishim uchun bu ishtirokchi sertifikat uchun ekan o'zim ta'lim olaman managa kundalik nuqta com <coughs> o'n birinchi sinf bo'ldi bu sertifikat olindi endi biz сразу ikkinchi sertifikatni mana statistika tushib ketamiz bitiruvchi sertifikati olish uchun birinchi dars chalg'im eslar pastga qarab tushiraverasan laboratoriyani tanladik davom etishda bosdim laboratoriya prinsipini bajardik ikkinchi laboratoriyani tanlayapman laboratoriyaga o'tish ko'rsatmalar bizga ko'rsatmalar boshlash vaqt bilan yutishim uchun biroz pauza qilib turaman laboratoriya ishi ochilganda keyin tushuntiraman davomini ungacha hech qanday amal bajarmay turaman hop mana bizga oyna ochildi biroz загрузкадан keyin endi buni bloknotni muhlatga ketaman ikkinchi laboratoriya ishini solaman nusxa olib oldim va bu yerda bitta a bilan o'chiramanda ya'ni qolgan nusxani joylayman ikkinchi laboratoriya ishini test kod bo'ldi yana doimgidek kutamiz mana bizga natijani berdi ball. Yen sinfoniya kirish. Aytayapman, men bu va o'zim shaxsan o'zim oladigan bo'lsam, ikkala sertifikat uchun 5 ming niqoz ochib kelsa 6-7 ming vaqt sarflayman. Sizlar ham harakat qilsanglar, bundanni tez olishingiz mumkin. Davom etishda yana bosyapman. Işte, bu yerda hech qanday original login parolsiz olyapmiz mana bizni tugadi ko'ryapsizlar darslar bajarilmadi buni galochka bo'lmadi ikkinchi bitiruv sertifikatini olyapmiz bitiruv sertifikati sertifikatni oling olamiz good mana download yuklab olishga o'tdik bu android uchun sertifikat ishtirok sertifikati bitta sertifikatini oldik bitta o'quvchi uchun endi <coughs> saqlab oling ularni sayyormas qilamiz 2 qilamiz bo'ldi endi yo'lagini olib olishimiz kerak edi android uchun men hozir o'zim bilgandek joylayapman sizlar ham o'zinglar bilgandek joylab olishinglar mumkin hop endi men hozircha o'chirmay turay vaqtdan yutishimiz uchun ho'p endi keyingisiga mana buni tanlab turib yoqasi qaysi turi qaysi biri sizda bor bo'lsa shuni tanlab turib avtoishini olishinglar mumkin endi ikkinchi o'quvchini olishimiz kerak ikkinchi shaxsni olishimiz kerak olganimizda qanday katta muammolarga uchrab qolamiz nimaga ular bo'lmayapti birinchi mana birinchisida kim ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa shunga kirib qolyapti shunday muammolar ko'p bo'ladi uning uchun istoriya bo'limiga kirasiz uni chromedan kiryapman google chromedan kiryapman uch nuqtani tanlasam istoriya chiqyapti istoriyani ichida mana istoriyani tanlayapman bu yerda mana udctdan o'tgan barcha amallarimiz turibdi harakatlarimiz va boshqalari ham va istoriya qilib <coughs> tozalab olishinglar ham yo'qolsa endi qanaqadir kan o'zlarida qanaqadir parolinglar bo'lishi mumkin miyasida brauzerni saqlab qo'ygan shular o'chib ketmasligi uchun keraklilarni mana belgilab olib keyin udalikni bosasizlar tushundilaringmi bo'ldi menimcha shu qolgan tushunmagan narsalarni savollar bo'lsa yana kommentariya yozib qoldirsalang barchasini to'plab turib o'qib yana bir videorolik chiqarishga harakat qilaman qolsa agar bu kodlarni qayerdan olaman degan savol bor savol bo'lsa e, pastki kommentariyaga telegram akkauntim yozib qo'yaman shu orqali kirib savolinglar bo'lsa qanaqa muammo bo'lsa berishinglar mumkin e'tiboringlar uchun rahmat barchani bilimlar faqat oldinga yursin omad hammanglarga